Sveiki visi! Ateina pas mane Samsungas, tai yra jo atstovai, marketingistai, atrodo, reklamšipkai ir sako, čia buvo prieš kokias keturios savaitės, galbūt netgi šešias. Sako, mes tau norim duoti telefoną, kad tu padarytum apžvalgą arba tiesiog išpakuotum, arba tiesiog savo nuomonę pasakytum. Bet pasakytum tiesiai šviesiai kaip yra. Jeigu kažkas nepatinka, taip ir sakyk, kas patinka, irgi taip ir sakyk. Draugai, aš jūs kaip savo publiką labai vertinu, todėl aš jums niekada nemeluoju. Jeigu aš darau kažkokią tą tai apžvalgą, aš atsakau, Tas tas yra gerai, tas tas yra blogai. Būtent taip pat šiandien pasielgsiu ir su šituo telefonu. Šitą telefoną aš nešiau kaip antrą telefoną, bet čia tiesiog nebuvo SIM kortelės, aš tiesiog negalėjau iš jos skambinti, bet čionais buvo mano Facebookas, čionais buvo, buvo mano Facebook pages, Instagramas, YouTube'as, visos kitos programėlės ir aš juo naudojausi virš keturių savaičių. Ir dabar aš jums išklausiu visą tiesą apie Samsung A5 2017 metų. Pradėkim turbūt su jumis nuo blogųjų pusių. Iš tikrųjų, norėjau pasakyti, kad bus top 5 gerosios pusės šio telefono ir top 5 blogosios. Tiesą sakant, nesuradau 5 blogasias, 5 e, blogosios aspektus šio telefono. Taigi pradėkim iš karto nuo ketvirtos turbūt vietos. Ketvirta vieta, mano manimo, atitenka šitiems dviems mygtukams. Jie mane žiauriai nervavo. Įsivaizduokit, aš iš, kažkur sėdžiu, pavyzdžiui, kamštyje arba kažkur atvažiavau, reikia palaukti 10-15 minučių, kol mane, kai nežinau, aptarnaus, priims dar kažką. Aš įsijungiu YouTube, noriu pasižiūrėti savo kanalo video savo. Prenumeruokit būtinai. Apverčiu telefoną, noriu pasižiūrėti, pasiimu štai tai pirštais ir visada mano šie du mygtukai yra paliečiami mano pirštų. Ir visą ar tai išmeta, ar tai multitaskingą man įjungia, žiauriai nervuoja, nežinau kodėl Samsungas taip elgesi. Jūs galite pasakyti, bet galima atver, atversti telefoną ir laikyti štai taip, galima. Bet galima ir padaryti be šitų niekingų norėjau pasikeikti mygtukų. Trečioji vietoje, draugai, mano manimu yra spalva. Jūs tik įsižiūrėkite iš tikrųjų šią spalvą. Aš, aš suprantu, kad 2015 metais buvo pristatyta iPhone nauja spalva Rose Gold. Visi nori, norėjo iškopijuoti, sukopijuoti, kiniečiai, koriečiai, visi kopijavo. Suprantu, viskas ok. Naujas trendas, reikia užkalti pinigų, reikia ažiotažą pagauti, viskas ok. Nu bet blemba, nu pakopijuokit jūs bent jau normalią spalvą, pasižiūrėkite šią spalvą. Aš kai gavau, aš galvojau, blem, visą nieko toks kaip ir gold, rose gold kažkoks, kažkas panašaus ir užavo spalvo, apverčiau, žiūrėjau, žiūrėjau, žinokit, pasižiūrėjau prie geros šviesos, prie saulės spindulių, pasižiūrėjau ir nieko gero čionai subtilaus aš neradau. Man jisai labiau primena tonalinį kažkokį tai kremą, tai yra tiesiog tai vadinama liaudiškai špakliu. Aš manau, merginoms irgi jisai nepatiks. Dvi kitos spalvos yra žiauriai geros, labai norėčiau juodos spalvos, juodos spalva iš tikrųjų atrodo labai labai gerai. Antroje vietoje yra mano mėgiamiausias, aišku, kabutėse Androidas. Tiesiog, iš tikrųjų, kai kuriais momentais, man atrodo, norėsiu tiesiog paimti šitą telefoną ir iš karto daužyti jį į sieną arba išmesti pro langą. Vien dėl to, kad tenais yra Androidas. Samsungas, paklausykit manęs. Jūs darot gerus telefonus, pas jūs yra geras dizainas, pas jūs yra gera, gera geležis, jūs viską gerai darot. Apsieikit be šito Androido. Sukurkit patys. Pas jūs yra Tizen arba Tizen OS. Pabandykit, pas, padarykit ir jūs nepriklausysit nuo Google. Pasižiūrėkit, kodėl, pavyzdžiui, Apple taip gerai sekasi. Jie turi savo geležį, jie turi savo softą kompiuteriai, planšetai, telefonai, laikrodis ir taip toliau. Jūsgi turite savo laikrodėje softą, teisingai. Tai padarykit ir čionais savo softą ir jūs patikėkit manim, jūs tikrai gausite tik tai teigiamų atsiliepimų, nes Androidas jisai yra tiesiog beviltiškas. Kad ir kokia čionais versija būtų, jinai vis tiek, man atrodo, nu va, pasižiūrėkit, kainai čionais, man atrodo. Pasižiūrėkit, jinai vis vien atrodo vaikiškai. Tuos galima skriptus keisti, modus įvairius instaliuoti. Nu kam to reikia? Aš iš šitos pusės esu labiau uh, komunistas, galim sakyti taip. Yra vienas šriftas, dizaineriai sugalvojo, kad tu, būtent tokiu šriftu turėtų būti viskas parašyta. Reiškia, jie galvojo, jie sėdėjo ir galvojo, o ne kad kiekvienas galėtų keisti. Ir kitas dalykas, Google'as. Aš, pavyzdžiui, nu, nu, e, naudojuosi šito telefonu. Jisai, pavyzdžiui, išseko jo akumuliatorius. Ok, 12 valandų aš negalėjau pakrauti telefoną, pavyzdžiui, pas mane pakrovėjas buvo ne namie, o darbe. Per 12 valandų pas mane atėjo begalė įvairių notifikationų. Instagramas, Facebookas, Pages ir taip toliau. Visus šitos notifikationus aš mačiau, atsakinėjau žmonėms, reagavau nuotraukas, viską aš absoliučiai buvau panaikinęs. Kitose įrenginiuose. Įsivaizduokit, aš ateinu iš pat ryto, įjungiu telefoną pasikraut, įsijungia telefonas ir minutė, jisai gali vieną minutę tiesiog vibruoti ir visi seni notification ateis į šitą e, telefoną. Kam? Na ir numeris vienas, draugai, čia aš įsivaizduoju tiesiog sužaidė ir padarė meškos paslaugą iš tikrųjų. Ekranas labai geras, aš nesinaudojau Galaxy S7 Edge, norėjau, norėčiau aišku pasinaudoti, bet ne, nebuvo tokios galimybės. Ekranas labai geras, labai mažos ribos to ekrano ir jisai yra už, užlenktas. Ir retkarčiais, pavyzdžiui, toks jau yra mano mažas gandelnas, ir retkarčiais iš tikrųjų dėl šitos vietos net net nenorint pasispaudžia kaip, nu, koks nors, sakykime, taip mygtukas, ne, vis kažkokia tai ekonėlė pasispaudžia, e, kažkokia taip aplikacija įsijungia, būna iš tikrųjų ir tiesiog laikant telefoną būna pirštų uždėjus ant jo, būna iš tikrųjų. Ekranas labai geras vėlgi, bet tiesiog taip yra padaryta, galbūt tą jautrumą kažkaip reikėtų pamažinti, kad jisai bent jau tas ekranas, kad softas suprastų, kad čionais nėra prisilietimas uh, apgalvotas, jisai yra netyčia, pri, pri, buvo prisilėsta netyčia prie šito ekrano, neturėtų reaguoti, čia mano manimo. Mm. O dabar, draugai, pakalbėkime apie, apie penkis geriausius aspektus šio telefono. Taigi numeris 5 mano vietoje yra dizainas kad kaip aš sakyčiau, kad tai yra bloga spalva, bet yra dvi kitos gerosios spalvos. Iš tikrųjų gerai atrodo. Vėlgi, ta pati juoda labai gerai. Tai štai tokia aksominė, tokia gili juoda spalva. Pas dizainas man labai patinka. Čionais yra unibody korpusas, metalas, viskas labai kokybiškai padaryta, niekur ne, nebraška, niekur nesigirdi kažkokio tai nereikalingo garso, niekur nėra bent jau milimetro kažkokios vietos, kur galėtų eiti, pavyzdžiui, tas pats oras ir taip toliau. Iš tikrųjų, su dizainu Samsungai Samsungas tikrai, tikrai dideli šaunuoliai padarė labai gerą ir kokybišką seriją. Ketvirtoje vietoje piršto anspaudo nuskaitimo technologija. Šį kartą iš tikrųjų labai gerai veikia, man atrodo jau nuo S7 arba netgi nuo S6 jau pasikeitė pati technologija. Iš tikrųjų labai greitai, labai, labai gerai nuskaito. Prisiminkit Galaxy S5 telefoną, kada reikėjo prabraukt pirštų ir tas braukimas turėtų, turėjo būti ne pernelyg greitas, ne pernelyg lėtas, e, pirštas turėjo būti nesuprakaituotas, jisai turėjo būti labai tiesiai uždėtas. Iš tikrųjų buvo konkretus, konkretus hemorojus. Dabar iš tikrųjų tik prisiliečiu, galiu netgi nespaus klavišo, tiesiog aš prisiliečiu prie ekrano ir jisai nuskaito. Labai gerai reaguoja, tikrai didelis, didelis pliusas Samsungui. Trečioje vietoje atsirado mano manimu, man labai aktuali funkcija, tai yra priekinė kamera. Aš su jumis draugai bendrauju be ne kasdien Facebook'e, beje, jeigu nesat e, mano Facebook puslapio sėkėjas arba mano žmonos Anastasijos Facebook sėkėjas, būtinai pasiekite mūsų Facebook'e, visus linkus rasite video aprašyme. Mes labai dažnai e, darom Facebook live transliacijas ir YouTube live transliacijas neužilgo darysim. Ir man priekinė kamera tai yra tiesiog dirb, dirb, dirbinis, dirbinis, darbinis, dirbtinis, darbinis arkliukas. Kai pirmą kartą įsijungiam transliaciją, iš tikrųjų pamačiau, kad spalvos yra žymiai, žymiai sodresnės. Patiko ir žiūrovai pasakė iš tikrųjų, kad ekranas žymiai, žymiai, ne ekranas, o vaizdas yra žymiai geresnis, kada aš transliuoju būtent šios, šio telefono frontalinę kamerą. Antroje vietoje IP68. Taip, tai nėra naujiena, bet iš tikrųjų labai malonu, kada gali telefoną pačiupinėti kažkokiam tai e, drėgnom rankom, kaip pavyzdžiui, nuvažiuoji kur nors poilsėti, reikia kokią nors e, foto padaryti, nesiparini, kad rankos šlapios arba kad nukris telefonas į baseiną, į jūrą, į ežerą, upę, kur jūs ten besimaudytumėt. Viskas iš tikrųjų yra super. IP68 tai reiškia, kad iki pusantro metro 30 minučių galima patalpinti telefoną į vandenį, nieko jam neatsitiks. Bandėm iš tikrųjų viskas super. Ir dulkė pokyčiams atsparus irgi. Ne naujiena, bet tiesiog visada malonu, kada turi tokią galimybę kažkur netyčia, tai tarsi e, nu, e, numesti telefoną į vandenį. Pirmoji vietoje, aišku, draugai, turbūt jūs, jūs jau supratot. Ypač šiandien yra didelis, didelis skausmas visiems iPhone mėgėjams. Visi to nori, visi iPhone mėgėjai to nori, aš šimtų procentų įsitikinęs. Tai yra Super AMOLED ekranas. Šiandien yra 5,2 colio ekranas Kaip visada, Samsung ekranai jie yra žymiai, žymiai ryškesni, kadangi tai yra Super AMOLED e, ekranai. Tie patys televizoriai, nuėkite parduotuvę, pamatysite, pavyzdžiui, LG, Philips, Sony ir Samsung stovi. Ryškiausiai ir gražiausiai tą patį vaizdą rodė Samsungas. Jisai galbūt netokias natūralias spalvas rodo, jisai paryškina tas spalvas, galbūt e, televizoriuje tai nėra labai gerai, bet telefone man tas labai patinka. Nu ir aišku, Always On Display, tai yra kažkas kosmiško, draugai. Tai yra Toks ekranas, kuris atvaizduoja visada kažkokius tai duomenis ir nevalgo iš vis baterijos. Nu, minimaliai, labai labai minimaliai valgo bateriją. Iš tikrųjų super daiktas, kur nors pastatė telefoną, pavyzdžiui, krautėsi ant, donks, ant dok stancijos savo prie, e, prie savo lovos. Atsimerkėt, norėtumėt pasižiūrėti, kiek atsibūdot naktį, norėtumėt pasižiūrėti, kiek laiko, nereikia spausti mygtuko, nieko, jūs tiesiog iš karto matot. Ir data čionais, ir e, pavyzdžiui, galima nustatyti kaip kalendorių, galima nustatyti, kad rodytų ir baterijos e, pakrovimo stadiją, visus notificationus, iš tikrųjų tai yra geriausias dalykas. Labai labai laukiam, sakoma, kad šiais metais ir Apple nupirks telefonus iš Samsungo. Samsungas didelį, didelį šaunuolį būtent su šituo ekranu. Nu ir draugai, numeris vienas, nors prieš tai buvo numeris vienas, bet šiaip didžiausias pliusas šio telefono, tai yra suma sumarom, kaip sakant. Tai yra geležis, softas, a, toks, bet geležis, plus pats dizainas, malonumas, e, Type-C, USB, kortelės e, galima papildomai įdėti microSD. SD ir aišku kaina. 429 eurai už naują telefoną, kuris pasirodė praeitį, praeitą mėnesį, birot, jo, birot sausį jisai tik tai pasirodė. Iš tikrųjų, labai geras telefonas už tokią kainą. Aišku, jūs galite pasakyti, o kaipgi Meizo, kaipgi Xiaomi, o kaipgi Antutu ir dar begalė, begalė įvairių kinietiškų telefonų. Viskas su jais kaip ir ok, bet yra viena didelė problema. Tai yra dar iki šiol naunėjimas, no ir tai yra toks telefonas, kuris, telefon, e, kuris nėra taisomas Lietuvoje. Ta prasme, jūs galite įsigyti tą patį meizų, jūs galite įsigyti jį ten už 200 PM eurų, turbūt bus prifarširuotas kaip e, kotletai naminiai mamos. Bet Kai jis atvyks ir jeigu nedaug dievo kažkas su juo atsitiks, aš nežinau, kur jūs taisysit. Jeigu jūs jūsit atgal į Kiniją, tai žinokit, jūs visą šitą skirtumą tarp kainos ir padengsit. Plus turėkite omeny, kad Samsungas visgi yra Samsungas. Ekranas yra ekranas, iš tikrųjų, Super AMOLED ekranas yra žymiai, žymiai geresnis. Vėlgi, USB Type-C, visi šitie privalumai, plus, nu, brandas yra brandas. Aš toks žmogus, kuris mėgsta galbūt kai kada retkarčiais permokėti šiek tiek daugiau, bet nusipirkti kartą, bet gerą daiktą ir iš karto. Taigi, draugai, štai tokios buvo 10, bet beveik 9 iš tikrųjų funkcijos, 9 aspektai būtent Samsung A5 2017 metų telefono, e, būtinai komentaruose palikite savo nuomonę, kokį telefoną jūs dabar naudojat ir ką norėtumėte jame pakeisti. Man iš tikrųjų tai yra labai svarbu, aš taip esu gygas, aš mėgstu gadžetus ir yra begalė dalykų, kuriuos aš norėčiau pakeisti, pavyzdžiui, savo iPhone, iPhone kuriuo, kuriuo aš naudojuosi jau nu, nuo 2011 metų. Vienas, antras, trečias, ketvirtas buvo telefonas. Galbūt padarysim ir tokį video, jeigu, pavyzdžiui, šis video susilauks šimto laikų. Tai vad, Tai rašykit, pavyzdžiui, pas mane Samsungas norėčiau didesnės talpesnės baterijos, arba pas mane Samsungas norėčiau, kad Androidas atsinaujintų visgi iki 7.0, o nereikėtų laukti metų arba iš vis, kad šitas telefonas neatsinaujintų ir taip toliau. Draugai, laukiu jūsų komentarų. Būtinai dar užprenumeruokit, užprenumeruokit kanalą. Kaip ir minėjau prieš tai, 10 tūkstančių subscriberių gausim, iš karto pradėsim daryti live transliacijas. Bendrausim su jumis absoliučiai visom temom. Apie filmus, apie žaidimus, apie kiną, apie sportą, apie mytybą, apie automobilius, apie absoliučiai belenką. Kuo skiriasi Facebook, YouTube Live nuo Facebook Live? Tuo, kad YouTube kokybė žymiai, žymiai geresnė. Ir video lieka ir jie yra žymiai kokybiškesni. Taip kad like, prenumeruoti ir pakomentuokit. Susitiksim jau kitame video, draugai. Iki.